Miarahaba anao Frera Abel ary tonga soa indray eto amin'ny fandaharana Live Tete Jour eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ity sabotsy alina ity ary mankasitraka anao ihany koa nanaiky nasainy ny fandaharana ho amin'izao sabotsy alina izao tompoko. Ia, miarahaba anao namana Gascar, miarahaba antsika any tokantrano ihany koa n'aiza n'aiza misy anao amin'ity ora ity na ny eto an-toerana na ny any ivelany. a fikambanana ianao a, namorona fikambanana, misehatra ihany koa raha ny marina kokoa ao anatin'ilay ataontsika hoe fivavahana tany am-piandohana na ny fivavahana hebreo izany a, izay anisan'ny hoentinao niresahantsika amin'ny rahalahy izany tamin'ny fotoana farany izay niakaranao teto amin'ny fandaharana teto a, ary ankoatran'izay ihany koa dia anisan'ny mandalina sy mandinika boky maro ianao a, anisan'ny mamoaka ataontsika hoe voka-pikarohana sy famakafakana ihany koa ianao. tamin'ny fotoan'androny aho. Izany rehetra izany dia tsy maintsy ampifantariko aloha mba hahafantarany any an-tokantrano hoe iza marina ity vahiny ity fa ny mahagaga kely aloha ety am-piandohana raha sitraka aho raha azonao valiana tsy toy ny mahazatra ny fahitana anao androany ianao miaraka amina complet matetika nefa ianao miaraka amin'ny akanjo rebareba be fotsifotsy ka mety misy antony manokana ve hoe asa efa hebreon'io vao fo ve? Sa hebreo mivoatra ve i Frei Rabelina androany? Somary raha valiana tsotra dia hoe azo azo atao daholo ny fitafiana rehetra e! Fa zao aloha zany ny safidiko androany dia dia zay no antony anaovana an'izao fitafiana izao fa tsy misy antony manokana ka. Tsy misy hidirany amin'ny resaka le le fivanana na hoe sao dia be mpanenintsika loatra amin'ny fitafiana fivanana? Aa tsy any tsy any fa fitafiana Amin'ny fomba fahitana, andeha ataontsika hoe Frey Rabila no antsika miresaka. Raha ohatra hoe fintinina dia mivarina any an-kady ny firenena malagasy. Ary mazava ho azy fa tsisy tafavoaka izany mivarina any an-kady izany. Raha hazavaina tsotsotra indray dia tena hoe tsy arakaraka ny nampoizina. tsy arakaraka ny nantenaina, tsy arakaraka ny neritreretina hoe hitondra fiovana izay mitondra eo, hitondra vidim-piainana mihamora izay mitondra eo, mifanohatra amin'izay ny zavatra hitantsika rehetra eto Madagasikara eto, hitan'ny any ivelany ihany koa. Inona no mety ho antony mahatonga an'izany raha ny fahitan'i Abelinazy manokana? Ny mpitondra ve no tsy mahay mitantana ve sa Inona no mety misy antony hafa ihany koa eo? Misy antony goavana izay efa niresahako teto tamin'izany vahiny teto tamin'ny herintaona. Resahako matetika ny fototry ny olana eto Madagasikara na Managasikara, tsy ny resaka politika loatra fa ny. Mampahantra ny eto Madagasiara kanefa ambara ombeny ombeny fa ny valopolo isan-jaton'ny Malagasy dia saika kristianina, mpivavaka, ny antokom-pinoana sy ny antokom-pivavahana dia mitombo isan'andro isan'andro na ny anarany ohatry ny ty anao ty zany zao dia efa antokom-pivavahana hafa ihany koa ka zay ny anontaniako androany hoe raha ohatra ka milaza mpivavaka tsika nahoana nefa no mbola zany fanahy zany no eto sao dia diso vavaka ary ve tsika sao dia fikarohana io fa ao anaty ao ny hetaheta iainan'ny famarinana dia iny hetaheta te iainan'ny famarinana iny tsy mampipetrapetraka fa mahatonga nay hikaroka izany tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ah eto am-pelatanako eto moa ny gazety izay navoakako tamin'izany fa ny olona somary sahirana amin'ny fiainana angana hoe tsy dia manao zava-dehibe ny zavatra hoentinay ary ny olona anie Raha resaka politika na resaka anianina ireny atao hoe resaka somary fiainan'izao tontolo izao ireny no resahana eto na resahana any amin'ny onjam-peo dia maro ny olona no liana raha resaka ohatra vazivazy sy mampime fa raha resaka hoe mafonja sy ara-panahy izany somary Leo ngamba ny olona na hoe tsy dia mahaliana anazy fa tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo aty am-pelatanako ity namana Gascar a, misy gazety a, azonao jerena izy ity, azonao vakiana io asehoko eo io a, dia izy ity izany a navoakako tamin'izay hoe. Ao anatin'ity gazety ity aho no efa niresahako ny fototry ny olana. Tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo aho izany no efa nilaza ny fototry ny olana ary raha mamaky an'izay lohateny izay fotsiny dia hoe raha te handroso ny Malagasy dia misy zavatra mila iverenany. Nisy zavatra diso narahan'ny Malagasy an! Dia mila mandinika aloha ny vahoaka Malagasy iray manontolo miaraka amin'ny mpitondra. Dia ao aorianan'izay misy vahaolana rehefa ohatra hoe hita tsara ny fototry ny olana ka. Ny fototry ny olana araka ny resahako teo, resaka fanahy no fototry ny olana eto Madagasikara eto an! Ary io fanahy fototry ny olana io namana Gasikara no mbola mbola mangeja amin'ny Malagasy an! Fanahy mitondra antsika ho any an-kady izy io, mitondra mpanao politika ho any an-kady, mitondra manam-pahefana ho any an-kady. Jereo tsara ireny mitokona niresahantsika teo, misy mitokona omaly. Nisy anie izany hoe mbola hipoitra hitarika fitokonana e! Ireny anie tsy mitondra vokatsoa ho an'ny Malagasy e! Ny fitokonana sy ny zavatra ohatran'ireny izany tsy misy mihitsy ka hoe hiteraka fandrosoana fa raha mijery niverina kely tsika ny mpanao politika anie no namotika an'i Madagasikara e! tsy hoe ny vahoaka malagasy tany an-trano nitrongy voahomana tany namotika ny malagasy sy ny firenena nampahantra ny malagasy ohatr'izao fa ny mpanao politika sy ny manam-pahefana miara-miasa amin'ireo mpanao politika ireo no nifandimby namotika an'ity firenena Malagasy ity. Ohatran'ny hoe rehefa avy mitondra eo ny mpanao politika anankiray ka misy olana dia lasa misitaka kely mankany ivelany any aloha mihinana ny zavatra azo teto dia ohatran'izay ilay resaka politika eto dia izay mipetraka eo ohatr'izay koa ny ataony, n'iza n'iza hipetraka eo ka ny olona izany Raha ohatra hifandimby hitokona eo an, adalan izay mitokona, za izany tena miteny an'izany hoe adalan ireo mpitokona, inona moa no hitokonanao any? Tsy hanome hanina anao ny olona miaraka aminao any, tsy ny mpitondra fanjakana ihany koa tsy hanome raika poaka anao na hitokona any ary ianao na Managasikara. Raha ohatra mantsy ka tena mandinika an'izany resaka firabela izany ianao any an, tsy misy issue, tsy misy lalana mihitsiny izany ilay vahoaka Malagasy satria omaly omaly izao misy mpitaky ny zo ny mpanjifa Fa ny zavatra rehetra rehetra izay ataonay ao an, sy ny zavatra rehetra izay mitranga eto an, efa voasoratra avokoa. Izay mitondra fanjakana eo dia fitaovana hanatanterahana izay voasoratra. Misy voasoratra hoe, misy fanahy maloto mankany amin'ny mpitondra fanjakana. Dia ny mpitondra fanjakana izany rehefa mipetraka eo ambonin'io sezany io an, dia ampiasaina fanahy maloto an, dia ny fanahy maloto manimba, mamotika, mandrava, mamono. Dia hitantsika fa ny mpanao politika anie namono vahoaka e! Namotika vahoaka araka ny resahako teo. Ka ny vahaolana izany raha ohatra hoe somary efa atsidika sahay an! Dia ny fiverenana amin'ilay namorona ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Izay no tena vahaolana. Ary tsy hoe vahaolana fotsiny fa fanefitra ho an'izay rehetra mitady fanefitra. Satria n'io vaksiny io zao dia hoe fanefitry ny coronavirus. Dia ny tena fanefitra tena ilaina zany tsy ny vaksiny loatra fa ny fiverenan'ny olona ao amin'ilay mitazona ny aina, ao amin'ilay nampisy ny aina. Ianao io zao misy mitazona ny fofon'ainao. Dia ilay mitazona ny fofon'ainao no mahafantatra ny vahaolana rehetra rehetra. Dia ny fiverenantsika ao aminy no vahaolana tsara indrindra. Izy izay olona izay. Tsy olona io, fa ilay namorona izao tontolo izao. Ary tamin'ny deux mille seize, araka ny novakiako teo ilay lohateny tato amin'ny gazety ity an, raha miverina amin'ny fivavahana fototra ny vahoaka malagasy iray manontolo fa tsy io fivavahana io. Io fivavahana io moa izany dia ahitsy. Ka izay mantsy ilay fanontaniako hoe ity fivavahana izay ivavahan'ny malagasy, misy ihany ny atao hoe kristiana, mpanara-dia an'i Kristy. Mivavaka amin'Andriamanitra, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Tsy izy fetsy zao zany frera Belona fa Andriamanitra hafa hafa ve zany no tonon'ny frera Belona hivavahana sa inona le hoe fivavahana fototra izay hiverenan'ny Malagasy androany. Ia, a Malaysia sady amoaka boky a, miala tsiny moa fa Tsy maninona, tsy maninona. maromaro ty boky ty a, dia avoakako eto daholo a. Eh, Tsy miresaka zavatra tsy misy tsy misy porofo tsika na Madagascar a. Ary zavatra eh, somary mm, lalina be le fanontanianao a, valim-panontaniana tena lalina be ihany koa vao mahavaly an'izany a. Ireny boky rehetra rehetra ireny mamaly an'azy daholo zany? Mamaly azy daholo ireo boky rehetra rehetra ireo a. Dia Aleo reto aloha no hoatsika ya makasika an'ilay fivavahana ity ampelatanako ity hitantsika eo baiboly izy ity an nadikan'ny protestant fantsina fahenina izy ity baiboly fantsina fahenina azotsika rehetra vidina ato amin'ny pejy fahatelo amin'ity an dia misy an'izao teny izao Misy sasiteny ato amin'ny pejy fahatelo ato, dia izao ny sasiteny ato hoe, Ny hoe Jehovah, izay hitantsika amin'ireo fandikan-teny rehetra teo aloha, dia tsy notononin'ny Jiosy izay tompon'ny teny, fa vokatry ny fahadisoana teo amin'ny famakiana ny Soratra Hebreo. Raha ohatra atodiko any aminao ny fanontaniana, Marina ve ilay anarana hoe Jehovah, raha ny fanazavana omen-dry zareo avy eo anivon'izay namoaka an'ity Baiboly ity? Fa izy dia milaza fa. Tsy nanonona an'izany ny Hebreo, ary diso ny anarana hoe Jehovah. Iray izay. Ity koa mbola misy boky ankiray navoakan'ny Librairie Masin-dApoly. Hitanao angamba io soratra io eo amin'ny fonon'ny boky io hoe Ny Tantaran'ny Famonjena ao Amin'ny Testamenta Taloha. Dia ato amin'ny pejy telo amby zato amin'ity ito asehoko ito, io indray ao amin'ny pejy telo amby zato. Dia hazavaina eto hoe io ny anarana nomena ny Zanak'i Israely niteneninan'i Mosesy tao amin'i Farao, amin'ny teny hebreo io. Ampy izany. Izany hoe io amin'ny teny hebreo io. Isika manko manontany hoe diso ary ve ny fivavahana narahantsika teo. Tiko mbola misy boky ankiray mba azo omena kely ihany koa teo amin'ny fonony an. Antenimiera ny sekoly protestanta malagasy. Fary mamy any kilasy terminal. Ianarana any am-pianarana. Ny terminal rehetra izany nianatra an'ity. Ato amin'ny pejy valo amby fitopolo, enina amby fitopolo mba asio kely mihitsy an! Satria tsika miresaka zavatra tsy mila porofo. Ato amin'ity pejy enina amby fitopolo sy fito amby fitopolo an! valo amby fitopolo a! Vakiko amintsika fa mety tsy azon'ny. Uhum, somary kelikely le soratra mantsy. Tiako le izy hoe ny Andriamanitra dia tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ilay namorona izao tontolo izao fa anarana niantsoana ny fatin'andriana taloha talohan'ny nahatongavan'ny fiavahana kristianina teto. Rehefa tonga teto ny mpitondra fiavahana kristianina am nahita ny Malagasy nivavaka tamin'ny fatin'andriana dia nesoriny tsy ho an'ny razan'andriana intsony am ny anarana hoe Andriamanitra am fa natao niantsoana an'ilay namorona an'izao tontolo izao. Ny fomba nanavahana azy ao anatin'ny Baiboly dia ny fanombohany amin'ny renintsoratra sy zanatsoratra. Hitantsika tsara fa samy Andriamanitra na sampona ny Mpamorona ao anaty Baiboly ao, fa ny fanombohany fotsiny izany no manavaka azy. Ka izany zavatra rehetra izany na Managasikara, tsy hoe izahay no mamorona. na zay no mila vaniny na hoe zay no te hanakorotana fa zavatra tena iainana ary fototry ny fahantrana eto zany. Io tantaran'ny fivavahana malagasy io dia mbola namafisin'ny Malagasy terminal. Izy ity ny fitondram-panjakana mihitsy namoaka an'ity tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a. Ato amin'ny pejy dimy amby dimampolo amby zato amin'ity dia mbola averiny ao io amin'ny sary io. Mbola averiny ao ny tantaran'ny Andriamanitra. Satria ianao teo niresaka fa vao tonga ny mpanjanatany dia nivavaka amin'ity fivavahana lazainao fa mampahantra ity. Fa taloha ny Malagasy tamin'ny andron'ny faha mpanjaka mbola niadana fa tamin'izany andro izany inona ary ny fivavahana nivavahan'ny Malagasy teto amintsika? Euh somary hiverina amin'ny fototra niandohan'ny Malagasy aho raha hamaly an'izay. Ny fotoanantsika anefa fohy. Ny Malagasy dia misy ampahany taranaka Hebreo, ary azonay porofoina ao anaty Baiboly ampiasaintsika io izany. Dia ny Malagasy no nitazona sy nanaraka ny fomban'ny razambeany, fombana Hebreo izany. Dia mbola voatazona hatramin'izao ny vodiondry, ny tapi-maso, ohatra izany an, ny fora zaza, ny nofon-kena mitam-pihavanana. Izany izany dia kolontsaina Hebreo izany an, narahan'ny Malagasy satria taranaka Hebreo. ny sasany amin'ny Malagasy, za tsy miteny hoe Malagasy rehetra a, fa efa tonga teto daholo ny vahiny avy any ivelan'ny tany a, dia nanambady niteraka teto a, dia efa mifangaroharo ny Malagasy a, fa misy fototra Hebreo ny Malagasy a, ka nanaraka ny fivavahana Hebreo ny Malagasy taloha, fa tsy ny Malagasy rehetra, fa nisy Malagasy nanompo sampy, nanompo an'ilay fatin'andriana zany. Ary ny Malagasy, ny Hebreo ihany koa anie raha vakiana ny tantara ao e, dia nivavaka tamin'ny fatin'andriana ihany koa ny Hebreo rehefa niala tamin'ilay nivavahany, dia nanompo ny fatin'andriana izany ny Hebreo, dia voatazin'ny Malagasy izany fanompoana fatin'andriana sy izany fomban'ny Hebreo izany satria misy an'izay foko malaga, foko Hebreo izay ny Malagasy na Managasikara. Ny manahirana kely ao anatin'ilay izy dia izao, Iny no tokony hivavahan'ny olona rehetra. Ary na ny Apôstôly ary anie niteny an'izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahefatra andininy faharoa ambin'ny folo ao hoe, Tsy misy famonjena any amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa nomena ny olona azahoana famonjena ety ambamy masoandro. Ny dikan'izany, raha mamaky an'izany teny izany ny olona mpitondra fivavahana, mpivavaka, dia mila mitodika any amin'ilay anarana tokana izay nomena an'izao tontolo izao izay mitady famonjena. Mila mitodika any ny olona. Iza ilay anarana tokana izay? Efa nasehoko teo tao anatin'ity boky navoakan'ny Katolika ity izao fa mbola misy boky ianarana any am-pianarana indray ity an! Ny cameraman aloha izany tena miasa kely mihitsy azafady indrindra an! Histoire géographie an'ny kilasy sixième izy ity an! Dia ato io an! Dia ato amin'ny pejy roa amby efapolo indray io asehoko io angamba azon'ny camera io. Dia hitantsika eo io lohateny io an, miresaka ny fiainana hebreo izy io sy ny fivavahany. La civilisation des Hébreux. Ie, dia io ataony io indray ilay anarany avo indrindra. Io ihany le tao amin'ny boky navoakan'ny katolika teo a, le hoe anaran'i anaran'i Yaveh. De io moa zany misy horonam-boky io aseho aneo io, le aza avy any ary ambany ary hoe Torah io, bokin'i Torah. Zany hoe bokin'ny lalàn'i Mosesy zany io. De ao anatin'io a no misy ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao a, zay tsy misy idiran'i Jehovah na hoe Andriamanitra. Ka io le anarany. hanonona sy hivavaka amin'ilay anarana tokana. Somary miala tsiny aminao sady miala tsiny amin'ny mpijery an! Tsy afaka manonona an'io mihitsy eto amin'ity fahitalavitra ity aho. Fa raha sokafantsika ny Baiboly ao an-tokantrano ao na tsy voatery hoe sokafana fa hovakiko amintsika ny ao amin'ny Jaona toko faha Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy faha enina manao hoe Dia raha ohatra hoe tononiko eto an, misy olona any mbola misotro toaka, mifoka rongony, mijangajanga, manao ny fiainana maloto isan-karazany, tsy afaka amin'ny ratsy akory an, nefa tonga dia hanonona an'io raha vao apoitra eto an, dia izay no tsy afahana manonona an'io eto na Managasikara, fa misy kosa ny fampianarana sy ny fandalinana izay ataonay an, amina fahitalavitra, amina onjam-peo, misy ihany koa ny any anaty Facebook, io mipoitra eo amin'ny écran io moa ny hidiranao any anaty Facebook izany dia manaraka ny fampianarana any anaty Facebook isika, ho antsika izay liana ny amin'izany zavatra izany ka te handalina fa mbola lava be izany ary tena hoe tantara lava be raha izany no ho voizina eto. Farany ary, hafa ve iny ny anarana iny? Ity manko ohatran'ny mitondra ohatran'ny cadre-nao. Mbola izy ihany ve io zany? Io ihany le fan Ia, le le anarana ihany io. Fa ho anay ato anivon'ny fikambanana zany an, dia izy ity mipetraka ao an-tokantranonay. Dia misy soratra eo hoe izy irery ihany no iankohofana ao. Lalàna mihitsy izay an. Tsy misy tokony hiankohofana sy handolihana ankoatran'io anarana io zany. Dia io ny anarana tokony handoliantsika sy hiankovantsika ianao iny mivavaka na Managascar e! Ary ianao io zany tokony io Fa ty ty zao zao soratra ty. Soratra io. Asainao miankohaka amin'ny soratra zany ve ny olona sa. Tsy hoe asaina miankohaka amin'io fa asaina miantso an'io ny olona. Aha. Miantso an'io anarana io. Uhum. Dia mila mianatra mila mianatra aloha zany zay vao afaka miantso an'io Zay anarana io. mihitsiny. Raha le fanazavanao teo. Ianao anie zao raha ho any Amerika e. Mila mianatra manonona ny anaranao ny any e. Raha ho any Chine ianao mianatra manonona ny anaranao ny any ka tsy izay dia mila mianatra manonona an'io ihany koa izany ny Malagasy izay te hanonona an'io dia izy io mipetraka tao amin'ny tempoly tao Jerosalema na Managasikara tamin'ny tokanan'ny Solomona ny tempoly dia voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ao hoe De somary karazan'ny raharaha tsorina zany de miteny frera velona androany hoe he diso ny fivavahanareo mankanesa aty aminay a fa nenay ihany no marina raha tsorina alika an! manaiky an'izay ve ianao? Ianao zao no niteny an'izay fa tsy frera belona sady i frera belona tsy mbola niteny an'izay mihitsy fa ny avo indrindra manana mpiasa be da be nanao fanoharana izy hoe misy tanimboaloboka de nisy mpiasa maro samihafa niasa tao amin'ny tanimboaloboka tao Dia ny dikan'izany fanoharana izany, misy bedabe no mpiasan'ny avondrindra eto ambonin'ny tany na eto Madagasikara ary, fa anisan'ny anankiray izay mitory sy miresaka an'io anarana io izany Frera Bell sy ny fikambanana izay misy azy. Ahaa, farany. Miresaka satria hoe miverina an-doharano izany ianao ilay fiovana hoe tena hebreo mihitsiny izany. Ka tsy vao ianao ihany an, teto koa izao efa ohatran'ny Koaina Rivolala izao an, Ibrahika maninona maninona tsara izay hebreo ilay izy. Nareo zany zao miaraka daholo mitovy zany nareo iray ihany ve Enos Cohen zao ohatra iray ihany ve fivavahanareo? Matetika moa zay fanontaniana zay mipetraka n'aiza n'aiza toerana aleha zany na dia ny olona mifanena eny an-dalana eny ary dia mametraka zay fanontaniana zay. Tsy omena tsiny ny olona fa ny zavatra ohatran'ny hoe henon'ny olona dia hoe miverina amin'ny fivavahana fototra. Dia mety be da be koa ny Hebreo, miverina amin'ny fivavahana Hebreo. Mety tsy mifankafantatra, fa iraisan'izy ireo indray ny hoe andao hiverina amin'ny fivavahana Hebreo. Fa tsy voatery mifankafantatra na hoe miaraka na hoe miombon-kevitra amina zavatra rehetra rehetra. Ao anatin'izay izany, tsy tsy misy idirany izany fa samy fivavahana Hebreo. Tsisy idirany ka. Ny tiako tenenina mantsy izany izao, ohatry ny hoe ohatry ny hoe Kristiana, Kristianisma anankiray ihany, manaradia an'i Kristy. Eto indray misy. asa bouda boudaista ohatra dia avo anay izay izany zany samy kristianina ohatra zany sady jodaisma mesianika no tsy hebreo ihany koa fiantsoana anay an fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay an manonona sy mivavaka amin'ilay anarana ny vavaham-paminany dia ny anarana ny vavaham-paminany io amin'ny teny hebreo io izay zany izahay izahay tsy hoe manao sorona na hoe manao fanatitra manana Baiboly tsy misy an'ireo anarana diso ireo izay. Izany hoe tsy mampiasa an'ireto Baiboly izay fampiasan'ny Protestanta sy ny an'ny Misionera ianao? Amin'ny resaka hoe fampianarana na hoe fidirako amin'ny sehatra hoatr'izao dia mampiasa an'ireo aho satria miresaka amin'ny Kristianina aho. Dia mampiasa an'ireo aho satria azoko ampiasaina ireo. Fa amin'ny resaka hoe fivavahana izay ataonay na hoe ara-panahy izay ataonay dia mampiasa ny anay izay. Ka ity anao ity izany ve fiangonana ve izany ity sa fikambanana izany ity? Fikambanana izy io ka. Aha, fa ianao no mamorona azy? Ianao no mitarika anazy? Za no filoha mpamor, pan, pa, Mpanorina? mpanorina azy Aha. teto Madagasikara ary za no tompon'andraikitra voalohany. Za Aha. ihany koa no tompon'andraikitra amin'ny fanazavana ah, zava-miafina manazava ny fahatanterahan-faminaniana moa ny ataoko a. Mhm. Zava-miafina no ilazana ny faminaniana miresaka ny zavatra hitranga eto ambonin'ny Te, tany. tenenina zany ao anatin'ilay fivavahana zany ohatry ny hoe raha, raha aty amin'ny finoana A protestanta ohatra de enao zany no pasteur ao anatin'ity zavatra ity? Eh, raha izay no afahan'ny olona hoe mahazo le resaka, fa tsy pasteur, tsy mopera, tsy presbytera, tsy eveka, tsy tsy loholona, tsy diakona fa frera belona na hoe rahalahy belona, tsy maninona ihany koa hoe monsieur abel, zay fotsiny zany tsy. Hay fa le frera tsisy hoe nianatra tany am frera enao de tezeritra na salam zany. Enao zao azoko atao hoe frera. Aha, ohatry ny hoe rahalahy zany. Eh, rahalahy zany. Ie, ny olon-dra, ny lehilahy rehetra azoko atao hoe frère. Uhum, dia noho izay fotsiny no nandraisana an'ilay izy. Fa raha ohatra ka tena hidirako kely, satria ianao teo hoe tsisy fanatitra, any aminareo zany tsisy rakotra, tsisy olona izay. Ilay fanatitra resahako ao an, eo manko bambaraina ilay teny hoe fanatitra, fa ilay hoe fanatitra latsa-drà. Tsy manao Satria sorona misy zany. eh, tsy manao sorona. Misy amin'ireo Aha. miresaka fivavahana hebreo ireo manko miresaka hoe mm, mbola mila sorona sy ny Mety sisa. tendrombohitra, Ie, sy ny dia tsy mi- tsy tsy Tsy tsy manao an'izany nareo. miombon-kevitra amin'izany izahay sady tsy m- tsy manana an'izany fampianarana izany. Fa rehefa mivavaka indray a, ny Mpamonjy ary anie midera an'ilay mpitondra tena nanao rakitra e. Misy ny rakitra izany ary misy teny voasoratra hoe aoka tsy misy hiseho foana eo anatrehako tsy hitondra rakitra na hoe fanomezana. Mbola manofy izay. Nanomboka tany amin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo tany no efa nahazo alalana. Fa nanomboka tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo no nanomboka nampahafantatra ny zavatra rehetra tokony hampafantarina aho. Nanomboka tamin'izaho tony namoaka gazety tony izany e. Dia aiza sy aiza avy, ohatra, Folera Belona no misy anareo? Manerana nosy ve sa eto Antananarivo ihany? Efa misy maro a, efa misy sampana any amin'ny dimampolo any izay, sampana amin'ny sampana izany, ary efa misy onjam-peo maromaro, efa mihoatra ny fito anaovana ifandaharana manodidina an'i Madagasikara izany ary miezaka moa mbola manitatra. Izay indrindra. Ity fanontaniako ity azonao tsy valiana raha ohatra ka tsy mety aminao satria Heveriko ho fiainanao manokana ihany ilay izy an! Tsy mety kanefa tsy maintsy apetrako amin'ny maha hoe mpitarika finoana na fivavahana anao an! Ny katolika izao dia ny mpitarika finoana dia tsy manambady, ny aty amin'ny protestanta indray dia manambady, ny ato amin'ny frera belona amin'ny maha hebraika manambady ve sa tsy manambady raha azo valiana, raha tianao valiana. Afaka tsy valiana koa raha ohatra hoe tsy mety aminao. Euh azoko valiana izany ka! Mana tokantrano aho, manambady aho, mananjanaka, zanako izao ilay niaraka tamiko hitanao teo ireny. De mazava ho azy izany fa manana ny ankohonany Frère Abel. Tsy andriana mantsy. Faharoa manarakaraka an'izay raha ohatra ka miresaka anao izany tsika, ianao izany nandalina manokana ve? Nianatra manokana ve? Nankany amin'ny tany hebreo mihitsiny ve ianao? Nalalanao amin'ireo zavatra ireo sa sahina no tsy fantatro fa raha azonao valiana? Ity resako manaraka ity mila misokatra saina be ny olona ary mila mety mila mandray izay voalaza faminaniana izany e! Voalaza eo amin'ny bokin'ny faminaniana hoe maro no hazoto handinika dia hitombo ny fahalalana eo amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra no milaza an'izay namana Gasikara. Izany hoe ny fandalinana. sy ny fikarohana dia mampitombo fahalalana, n'inon'inona zavatra karohanao izany e, dia mitombo ao anatin'izay fikarohana izay ny fahalalanao, dia avy amin'izay no ahafahana mahafantatra an'ireo tsy herin-tsaina fotsiny nefa fa misy fanahy miasa ao anaty ao, dia ilay nambarany. Ka izay mantsy ny ahafantarana hoe ilay tena izy ve, ilay fanahy tena izy ve, olona tsy, satria izao an, tena hitsiko ilay fanahy, amin'izao manko lasa, lasa bizina. Raha fanaovana fitadiavam-bola ity sehatry ny fivavahana ity, ny Tenin'Andriamanitra àry efa nampilaza, efa nampitandrina àry ny Tompo hoe, Tandremo, fa ho avy ny mpaminany sandoka, misy hilaza ho avy amin'ny anarako, sy ny. Be dia be izany no teny ao. Aa ka sao dia mba iray amin'ireny ianao aho. Inona izany ny antoka hoentinao ao anatin'izany zavatra rehetra rehetra izany? Ny azoko hamaliana an'izay dia tsotra. Na ny Mpamonjy ara rehefa tonga taty dia nisy, tonga teto ambonin'ny tany dia nisy niteny hoe misy devoly io, mpaminany sandoka io, mpitondra fivavahana niteny azy an'izany. Fa misy famaritana ny atao hoe ny ràny avo indrindra ao anaty Baiboly ao, mitory ny anarany, mitondra ny anarany. Izay izany ny avy amin'ny avo indrindra, mitory ilay anarany ary mitondra ny anarany ihany koa. Dia samy. Mitory anarana daholo mpitondra fivavahana rehetra fa araka izay fananany iraka azy ny anarana toriany. Dia ny anay an, ny naniraka anay an, le le tompon'ity anarana naseho ity an, dia io no naniraka anay dia io no mampafantatra ny zavatra rehetra rehetra ary ny olona izay mihaino ny fandaharana ataoko an, mbola averiko ihany hoe afaka mijery any anaty facebook tsika an, ny olona izay mijery sy mihaino sy manaraka tsara ka mahay mandray an, dia. Ato amin'ny gazety Basy Vava izy ity. Io ampovoany io misy ny fametrahana ny lamina vaovao maneran-tany. Dia hitantsika angamba izy io ao amin'ny fanazavana ao anatin'io hiresahako sy hanazavako ny zavatra hitranga eto Madagasikara sy eran-tany. Mbola tsy hisy ny coronavirus fa efa niresaka ny loza ho avy aho tamin'izany hoe hisy loza isan-karazany ho avy eto Madagasikara eto ambonin'ny tany a! dia tamin'izany vanim-potoana izany ihany koa nitety anareo nitety anareo onjam-peo sy fahitalavitra dia nizara ity fanasana ity ianareo tato nanaterana Ireo karazana fahasahiranana tafiditra eto amintsika ireo a, ireny valan'aretina ireny efa avy any ivelany any izay vao tonga eto amintsika fa any no miketriketrika azy voalohany. Ny zavatra aparitaka erak'izao tontolo izao izany ketrehina any ivelany any aloha, any amin'ireo firenena matanjaka ireo. Ka izao tontolo izao miroso ao amin'ny fandaminan'izao tontolo izao. Eto aho izany vao hiresaka amin'izay mahakasika ny franc-maçon sy illuminati. Tamin'ny. Euh, za nivahiny teto dia efa niresaka an'izay. Fa mbola hiresaka ihany aho. Izao tontolo izao ah, dia fehezin'ny franc-maçon sy illuminati. Dia izao tontolo izao, izay fehezin'ny franc-maçon sy illuminati ah, tsy maintsy mizotra amin'izay zavatra efa voasoratra ao anatin'ny bokin'ny faminana iny. Efa voasoratra ao amin'ny Apokalypsy toko fahafito ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahafito ambin'ny folo ah, ny mahakasika ny hipetrahan'ny franc-maçon sy illuminati ah eto ambonin'ny tany ah. sy ny hisiana fanjakana tokana hitondra izao tontolo izao, hametraka ny fandaminana tokana maneran-tany, hametraka fanjakana tokana hifehy an'izao tontolo izao, hamoaka lalàna hiraisana izao tontolo izao, izany no zavatra manomboka hitranga amin'iny manomboka amin'iny taona roa amby roapolo sy roa arivo iny. Izany hoe fanombohan'ny fametrahan'ny Framason sy ny Illuminati izay tanjony sy izay efa nikasakasainy ho atao manomboka amin'iny taona roa amby roapolo sy roa arivo iny. Efa ela ry zareo no efa nametraka ny fotodrafitrasany eran'izao tontolo izao ary misy fotodrafitrasan'ny Framason sy Illuminati eto Madagasikara eto sy manerana an'izao tontolo izao dia efa ela izany no mipetraka Inona izay zavatra vaovao izay? Ny olona rehetra manko samy milaza hoe hisy zavatra hitranga. Fa ahoana no tena fantarina? Ohatra miteny ianao izao hoe hisy corona, hisy hirodana ny tunnel, izany izany tonga dia hitanao hoe tsy fantatro an! Fa ilay zavatra mantsy somary mivaky fotsiny. Anisan'izao ny hoe. Hifanafika ny firenena Israely sy ny Iraniana zany hifanafika, hifanapotika amin'ny alalan'ireo bomba izay fitaovam-piadiana izay foroniny ireo. Dia tena hisy faty olona mikararana. raha izay no azo ilazana anazy, dia manomboka izany zavatra izany, tsy ireo ihany an, fa ireo firenena izay efa mikorotana amin'izao ireo, amin'izao fotoana izao ireo an, dia hifanafika amin'izay ireo manomboka amin'iny taona roa amby roapolo sy roa arivo miakatra iny ka mandra-pahatongany any amin'ny taona izay noteneniko teo. Fa mbola maivana io misy efa nisy nilalovantsika io an! Raha oharina amin'ny zavatra mbola ho avy eo, ny aretina ho avy eo izany mbola mavesatra noho io. Ary jereo fa. Mbola coronavirus ihany ve sa aretina hafa koa? Mbola, mbola virus foana io fa tsy haiko ny anarany na corona na inona. Fa mbola virus foana izy io an! Afafy sy aparitaka eran'izao tontolo izao an! Mba hatongavany ao amin'ny lamina vaovao maneran-tany. Ohatry ny ahoana kay le, le lamina vaovao? Satria ianao izao miteny hoe olona tokana no mifehy. kolontsaina tokana, hevitra tokana, le lamina vaovao mihitsy zany raha azonao somary azavaina kely. Zany hoe maneran-tany ve président ndray? Zay tsy fantatro ohatra Ohatrany tamin'ny andron'ny Romana ny fian'izao tontolo izao. Nisy fotoana nanomboka tamin'ny taona valo amby telopolo sy dimanjato taty aorian'ny Mpamonjy ka hatramin'ny taona valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo dia nofehezin'ny fahefana Papaly izao tontolo izao na ny ara-pinoana na ny ara-politika. na ny lalàna dia ohatran'izay no ohatran'ny hoe fahefana emperora zany dia fanjakana tokana no lehibe mibaiko tsika anie raha miaina raha mandinika efa izany ny sarotsariny izany nge ny efa iainan'izao tontolo izao e mody hoe mahazo fahaleovantena mody hoe afaka mody hoe manana fahafahana amin'ny lafiny rehetra rehetra fa tsika anie mbola Mbola zanatany e! Mbola tena zanatany tsika fa voasarotsarona fotsiny le izy ka ny lamina vaovao manerantany de fametrahana fanjakana tokana hitondra zao tontolo zao de mivoaka avany ny lalàna iraisany zao tontolo zao efa hita ange zany efa hita soritra zany am zavatra rehetra rehetra ohatra zao hoe io corona virus io de misy ny lalàna iraisany firenena tsy maintsy mihiboka dia tsy maintsy manao kasibosy, dia tsy maintsy manaraka an'ireo fepetra rehetra rehetra, ny firenena rehetra dia ireny efa efa fampidirina tsikelikely ny sain'ny olona a, hanaiky an'izao tontolo izao, hanaiky ny fifehezan'izao tontolo izao, efa fampidirana amin'izany izany ireny, dia tsy maintsy manao vaksiny. Tsy hoe contre fanjakana fa miaina eto amin'ny firenena malagasy aho manaja ny lalàna misy eto aho fa miresaka ny zavatra misy sy ny voalaza ao faminaniana voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ao na Managasikara fa ilay dragona dia nanome ny heriny sy fahefany ho an'ilay bibidia Le biby dia voaresaka ao io fanjakana. Ny devoly ihany koa rehefa naka fanahy mpamonjy dia izao no tenenin'i satana hoe, raha miankohaka eto anatrehako ianao dia omeko anao avokoa izao fanapahana rehetra izao mba nivonahin'ny f'efa natolo-traka izay tiako no homena azy. Dia nomen'i satana mpitondra fanjakana ny fitondrana rehetra eto ambonin'ny tany fa satana no mifehy mpitondra fanjakana. Misy faminaniana bedabe milaza an'izany ao anatin'io baiboly io, azontsika vakiana, azontsika dinihana. dia misy olona ampiasain'ny fanahy hamitaka izao tontolo izao a, dia ny mpitondra fanjakana no azony ampiasaina satria ny mpitondra fanjakana no afaka mamoaka lalàna. Aiza ho aiza ao am-baiboly misy an'izany? Asa tsy voatery hoe. A, Apokalypsy toko faha enina ambin'ny folo izao a, andininy faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo dia milaza hoe, Nisy fanahy maloto telo tahaka ny sahona, nivoaka avy tamin'ny vavan'ny dragona, vavan'ilay bibidia sy ny vavan'ilay mpaminany sandoka, fanahin'ny demonia ireo, ka mankany amin'ny mpanjakan'ny tany, ary manangona ny olona hiatrika ilay ady any amin'ny farany. Izany hoe mbola ny mpanjakan'ny tany izany no ampiasain'ny demonia hanangona ny olona ka io ilay fanangonana ny olona io ilay lamina vaovao maneran-tany e. Fehezina amin'ny lalàna ny olona hangonina amin'ny alalan'ny lalàna. Rehefa mivoaka izany ny lalàna maneran-tany dia tsy maintsy manaiky an'iny ny vahoaka e, raha mbola te ho velona. fa raha tsy te hihaino eo intsony dia tsy manaiky an'iny. Dia izay zavatra izay ve nefa no misy hifandraisany amin'ity le ambaranao fa franc-maçon sy illuminati ity? Ry zareo mihitsy no mamoaka an'io ka! Ny franc-maçon sy illuminati. Izay no mamoaka an'io lalàna hifehezana an'izao tontolo izao io. Misy olon'dry zareo ve eto amintsika? Misy eto. Tsy afaka an, aa. Miala tsiny fa tsy afaka hanonona an'izany aho noho ny zava-misy. Fa manana porofo ianao fa misy eto Manana ka, ary manana. ampiasainy hisy ao anatin'izay zavatra izay? Ee, manana, manana porofon'izany. Misy franc-maçons illuminati eto an! Ary misy fotodrafitrasan'ny franc-maçons illuminati koa eto. Inona ohatra ilay fotodrafitrasa? Ohatra hoe ny banky iraisam-pirenena, izany ohatra izao dia efa izy. Izany izy daholo izao izany. Ie, hitanao fa any amin'ilay zava-dehibe daholo ny zavatra apetraky ry zareo. Jereo tsara. Manana porofo izay sa inona? Inona no base hitenenanao izay zavatra izay? Manana porofo ka! Azo aseho sary eo izany raha ohatra hoe mety. Dia azo aseho sary eo. Ny banky iraisam-pirenena, ny ny ONU, ireo zavatra rehetra rehetra ireo izany ao anatiny daholo e! Mpikambana ao daholo ireo. Ny mpitondra fanjakana rehetra eran'izao tontolo izao mpikambana ao amin'ny franc-maçon sy illuminati. Misy fotoana anie ny mpitondra fanjakana mivory tsy azo atrehana mpanao gazety e. Any ivelany any ireo mpitondra fanjakana lehibe sy mpanankarena mitondra an'izao tontolo izao ireo tsy azo atrehana mpanao gazety ao amin'ny efitrano ivoriany. Miketriketrika ny hapetraka eto ambonin'ny tany ry zareo dia secret ilay izy dia tsy azo avoaka. Hum. Ankoatra an'izay, anisan'ny zavatra manahirana mantsy toa hoe miresaka baiboly ianao, tadidiko tsara izao ianao niresaka hoe ny misy marika sy saint soixante six hita taratra eto Madagasikara izany, ohatran'ny bibidia, ho eto androany ary ny porofonao sy ny fanazavanao hoe tena misy an'izany eto amintsika, amin'ny fomba ahoana sy amin'ny endrika ahoana nisehoan'izany. Marc izany izany. Somary mivelatra be ny fanazavana an'izay vao mivaly mazava tsara. Ny olona ihany koa somary mikatona ny sainy hakato ny fitadiavana sy hakatona fanahy maloto. Fa ao amin'ny Apokalypsy. Ao amin'ny Apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo ao dia miresaka mazava tsara hoe. Manomboka amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo, izao no vaky ny teny hoe, Ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo, dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tànany ankavanana sy eo amin'ny andriny, mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia, na ny isan'ny anarany. Jereo tsara fa mbola hipetraka eto ambonin'ny tany. ao anatin'ilay lamina vaovao maneran-tany, izany hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra raha tsy manana an'ilay marika ny olona anankiray. Ohatr'izay ahoana izay marika izay? Misy maromaro ny fomba hipetrahana izy io. Raha ohatra ka omeko taratasy ve ianao dia afaka asehonao aminay ilay marika ohatra? Misy taratasy stylo izany ity fotsy ohatra. Any Amerika any dia efa maro ny mampiasa ny piso elektronika. izay hitan'ireo mpikaroka fa misy marika sy sens antsisy ao anatiny. Io puce elektronika io dia fitaovana anankiray ampiasaina amin'ny momba ny fiainanao rehetra. Ho any amin'ny banky ianao, tsy mila mitondra carte intsony, tsy mila mitondra passeport raha ho any ivelany fa ao anatin'io fa rehefa atao ny fanisana dia manome enina amby enimpolo amby eninjato ny tarehimarika fonosin'ilay izy na ny code numérique ny rehefa atao ny fanisana dia afaka mijery ianao zao afaka mijery an'ilay hoe zava-miafina frais rabel ao anatin'ilay facebook mitape an'izay fotsiny ianao dia mipoitra eo a manazava an'izany mazava tsara any anatin'iny a amin'ny alalan'ny vidéo mihitsiny a dia afaka mametraka commentaire ihany koa izay tsy mahazo Dia mamaly i Fly Rabella mitondra fanazavana mikasika ny Raha tsy fanontaniana mila vaniny satria za tsy mifamaly dia raha fanontaniana mampifamaly zany dia tsy mamaly aho fa raha manam-pahendrena ianao za mametraka fanontaniana dia mamaly am-pahendrena raha fanontaniana adaladala ny anao aho za tsy adaladala fa tonga dia tsy mamaly fotsiny tonga dia tsy mamaly ao anatin'ilay izy eny ary mamaraparana fandaharantsika eto ary hangataka vahaolana Avy amin'ny Frère Abel mahakasika an'izany zavatra rehetra rehetra niresantsika. Inona ary ny vahaolana ho entinao izany na ho an'ny firenena izany, na ho an'ny fahantrana izany, na ho an'izany lamina vaovao izay tian'ireo fanahy ratsy apetraka eto amin'izao tontolo izao hitondrana ny tany sy ny firenena rehetra? Vahaolana manoloana an'izany olana sy ady maro mety hitranga, na ilay ataoko vazivazy kely mantsy taminao teo hoe, Hay, fa amintsika miteny izao misy misy an'izay lehilahy izay an. Efa teraka any io. Fa mbola kely izy amintsika amin'izao president. Mbola kely izy amin'izao. Hitondra vahaolana hamaha an'izany olona izany ve sa. Io ny hifehan'izao tontolo izao hasiho filoham-pirenena tokana eto ambonin'ny tany io lehilahy io. Aha, tsy gasy aloha io sa vahiny io izany izao sa. Vahiny io ka, tsy malagasy io. Tsy azoko tenenina eto ny anarany an. Manana porofo izany koa ny tenanay. Manaporofo izany izay matoa miteny dia avy any amin'ny firenena aiza ohatra raha mba azo tenenina? Raha azo atao na Managascar alou mba ho zava miafina alou izany fa lazaina fotsiny hoe mbola kely izy amin'izao dia mandrapa tonga ny ho lehibe an dia hikorotana alou izao tontolo izao rehefa lehibe amin'izay io dia handroso vahaolana ho an'izao tontolo izao an ary ho raisin'izao tontolo izao ny vahaolana apetrany, dia ho eken'izao tontolo izao ny vahaolana apetrany, ny vahaolana apetrany dia fandaminana ho an'izao tontolo izao, ary izay ilay lamina vaovao maneran-tany, ho eken'izao tontolo izao. Io olona io izany ny olona ilay apetraky ry zareo. Olona sady manam-pahaizana io, manam-pahalalana amin'ny lafiny rehetra rehetra, ampiasaina fanahy izay mitarika anazy sy mametraka anazy eo amin'ny fitondrana, dia ampiasaina fanahy ary nefa le fanahy mampiasa anazy a fanahy mamitaka an'izao tontolo izao koa ee. Na zany na zany tsy maintsy ho tonga izay. Na inona na inona hevitra atao hoe na na higrevy na higrevy a eran' izao tontolo izao higrevy tsy maintsy ho tanteraka izay fa voalaza faminaniana izay ka ny fahantrana vokatr'izay valan'aretina isan-karazany miteraka fahantrana marobe a! rehefa te rehefa te handamina anie tsika handamo trano dia tsy maintsy akorotana aloha dia ohatran'izay koa ilay izy tsy maintsy akorotana aloha. Fa fa zany zavatra zany ve Frera Belona tsy azo sorohana? Enao zany zao mahita anle faminaniana a! Tsika tsy ady hevitra hoe marina sa diso zany fa ndeha ataontsika hoe raha marina zany Tsy voasoroka ve? Inona izany ny hivavahana raha ohatra ka hoe ianao milaza eto fa tarihan'ny fanahy maloto, fanahy mamitaka, fa ilay fanahy tsara sy ilay hivavahana angaha tsy maty ohatra an'izany zavatra izany, tsy maharesy an'izany? Raha io fivavahana arahantsika io dia io mihitsy ilay fivavahana mamitaka an'izao tontolo izao. Uhum. Io anarana hivavahantsika io anarana mamitaka io. Misy porofo bedabe tsy latsaky ny folo eto am-pelatanana eto aza aseho. Dia raha io fanahy hivavahantsika io izany vao mainka manampy an'le le fahoriana eto Madagasikara. Impiry moa namana Gasikara ireo mpitondra fivavahana ireo no nivavaka sy nangataka fitahiana ho an'ny Malagasy. Dia hatramin'izao mbola ohatr'izao ny zavatra misy satria diso ilay anarana ivavahana. Tsy manao tsinontsinona an! Za na Madagascar maniry an! Raha azonareo atao an! Ny manasa ny mpitondra fivavahana izay mivavaka amin'io anarana io eto amin'ity plateau anareo ity. Asao an! hitondra ny ny porofony hanamarinany hoe marina io anarana io dia za sao miaraka amindry zareo eto an, eo face à face eo an, ny vahoaka no mijery dia za zany maniry an'izay mihitsy fa za hitondra ny porofoko an, hilazako hoe diso, adihevitra io an, ie olombelona ny Dia izaho hitondra ny porofoko hoe diso io anarana io ne! Nefa io no narahantsika hatramin'izay an! Dia izay izany mba iriko izay zavatra izay an! Tonga dia efa asaintsika sahady aloha raha raha mijery eny an-tokantrano any an! Mpitondra fivavahana maro samihafa dia raha misy vonona afaka tonga dia manantona an! Dia ifampiresahantsika ilay izy an! Dia nekentsika fa heverina fa ady hevitra moa izany hitondra zavatra tsara ho an'ny fianakaviana. Ady hevitra somary hafaham-panahy ilay izy efa hitako dia meleo ny hafananany ka io izany an! Ny vahaolana dia tsy misy ankoatran'izao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka ny olona. Raha ilay tena zanaky ny Avo Indrindra nandatsaka ny ràny teo amin'ny tsato-kazo no antsoin'ny Malagasy an, tsy misy idiran'i Jesosy Kristy ilay anarany fa anarana nivavahan'ny Grika sy ny Romana izany Jesosy Kristy izany. Iesus Kristos izy amin'ny teny grika, Iesus Kristus izy amin'ny teny latina. Raha le mpamonjy maty teo amintsatoka Jono no manafaka dia ho afaka tsika ary voasoratra ao amin'ny Joela toko fahatelo andininy fahadimy hoe amin'izany andro izany na zovy na zovy hiantso ianariny avo rira dia ho afa-mandositra ianao, za, vahoaka malagasy ao tokantrano na ny eto ampita na ny eto an-toerana ny any ampita. Raha te ho afaka amin'ny loza rehetra dia miantso an'ilay anaran'ny Avo Indrindra. Misy fepetra anefa ilay miantso an'ilay anaran'ny Avo Indrindra dia araho ilay ilay fanazavana any anaty Facebook e! satria lava be izany an! fa any ny misy fanazavana rehetra rehetra any an! ny lahara telefaonina ihany koa io efa misoratra matetika eo io an! izay tena ahafahantsika mihitsy ny hoe mametraka fanontaniana, manadihady an! misy ihany koa ny birao izay afaka handraisana anareo an!